Aidez-moi, aidez-moi hein Isso Oh Quoi Je dois me venger. Auriez-vous vu une femme hein. ah Go. Ok. Okay.

Jamais suis-je oh Prisonnier échappé oh Surely

quoi Stop! Stop! Arrive, retouche le diamant Mais comment faire Monte les escaliers vite Oui, douf. On va devoir sauter Alright. Alright. Stop! <laughs> Bye-bye!